खुद के रगायो यो मेरे धाकले ढाकेर राखेको आफैमा आइला जोगी खैके जवानी भरको काटेको बुझ्न नसकिने खैके हो दुई दिन रितको संसार यो एक त हिजो मकेर गएको आज नि आएर भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो lagum hai aba majhe

Thank you.